Terve! Me ollaan täällä Ossin, eli Hapan Ossin, eli Haban Neeron, eli Ossi Kakon kanssa tekee tätä tota aivan käsittämätöntä piirtelöä. Ja jos te ette Ossia tunne, niin lyhyesti voisin mainita, että, että tämä kaveri tietää villiväännösten hapattamisesta luultavasti enemmän kuin kukaan ihminen läntisessä maailmassa. Ja tota, tää meillä onkin mä lyhyesti näistä raaka-aineista. Täällä on tää tässä oli horsmaa ja... Nokkosta ja vadelmaa. Niin just. Okei. Okay. Eli, eli se on tiukkaa tavaraa. Tämä on tosi hyvä. Ja se on koivun mahlassa itse asiassa. Niin, niin aivan. Aivan. Aika hipi. Eli se on siis tommosenaankin erittäin mainio lisuke. Käytetään sitä nyt tähän pirtelään, pirtelään tärkeää. kertaa. Meillä on tässä perinteisin alkuperäismetodeja säädettyä mustikkaa. Sinne ei ollenkaan mitään, mitään lisäaineita. Mustikka ei tarvi mitään lisäaineita säilytykseen. Vaikka kesko sanoisi mitä, niin ei se tarvi. Ja sitten oli näitä sempra käpyjä. Ja nämä on mainio, mainio tuommoinen pirtelö. Tuo lisää tämmöistä kermasuutta. Näissä on hyvin paljon rasvaa, jonkun verran proteiinia myös mukana. Ja sitten tuli vielä, vielä vähän mausteeksi tuosta katajamarjoja. marjoja Eli käpyjä. Okay. Jeps, eli nyt lähtee männyn pähkinät sitten kiihin, että laitetaan nyt vaan nämä kuoritut kuitenkin. <laughs> Niin ne on hyvä laittaa tuon pohjalla, saadaan, saadaan siinä rasvat auki. Ja heitetään siihen heti perään noin kata ja marja. Ne aromit tarttuu sitten siinä rasvoihin ja maku aukeaa. Ja tota, heitäksä Ossi noin Joo. hapatteet sinne? Maito horsmaa. Ja perässä alkoi tulla vähän nokkosiakin, nokkosmatskuakin. Joo, Tässä on nyt, nyt hyvästi nokkosta. Tuota, sinne vaan. Ja nyt vielä heitetään sinne vähän lisääkin, että, että eiköhän me niinku tommosella määrällä tuommoisella määrällä varmaan nyt mennään. Joo, kyllä se alkaa, alkaa varmaan. Pitäisikösin kaataa vähän, vähän hapatusnestettä vielä? Otetaan vielä, kun meillä on noin hyvä mahla siellä, niin tota... Joo, sano kun riittää. Se on varmaan jäis. Mm. Tästäkin tulee jonkun verran nestettä. Siitä tulee. Mustikasta. Kauvas väri. Nyt se alkaa olla siinä niin, että voi kaataa. Vähän avittaa tästä Pistää mennä kaikki Pistä kaikki. Otetaan tuolla tikulla. Joo. Ruokaporno. Joo. Yes. Voi vitsi, että kauni. Joo. Just. Okei, okay, mutta sehän näköjään pyörii. Joo, no. Ei Vaderman varsi tietä nyt heitellään tänne vähän lisää. Että... Luraus. Toimitus, kun hän näyttää mustikalta, tuoksua hapatteelta. Otetaanko yhdessä tämmönen lähikuva tuolta niinku kyljestä? Joo. Tää nyt on vähän niinku tämmönen pemmikaani pirtelö. Okay. Mahtavaa. <laughs> ei kyllä yhtään kaipaa banaania.